Cocinamos a fuego lento pollo asado al ajo y limón. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información. En un bol ponemos la mantequilla fundida y el sobre de la especia del ajo y limón y mezclamos. Cogemos una cucharada y metemos dentro del pollo. Ponemos también el ajo que lo hemos pelado y cortado en trocitos y el limón que lo hemos cortado en cuartos. Y ahora con la mezcla, como veis, vamos a darle un buen masaje a nuestro pollo para que penetre bien. olla ponemos nuestras patatas, que están muy bien lavadas, pero como veis no hace falta pelarlas. Ponemos más ajo que hemos pelado y troceado y el limón que nos queda, que lo hemos cortado otra vez en cuartos. Encima ponemos nuestro pollo y el líquido que haya en el plato se lo ponemos por encima. Tapamos, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el resultado. Como veis está blanquito, así que hay que meterlo en el horno de 10 a 15 minutos para que se termine de dorar. La salsa la ponemos en un cazo al fuego para que se reduzca. Y aquí tenéis el resultado final. No me digáis que no es espectacular. Y el sabor es... Mmm. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.